Este video hace un tiempo se hizo muy viral en internet, sobre cómo reaccionan las personas en Japón cuando viene una ambulancia, o este otro, de Alemania, y ahora en México. En este video te enseñaremos qué es lo que debes hacer, y te vamos a mostrar los dos lados de la moneda, tanto lo malo como lo bueno, porque aunque no lo creas, no estamos tan mal como pensarías. Nos subimos a la ambulancia y empezamos a documentarlo todo Primero te mostraré gente como el de este coche, que simplemente parecía que no tenía una ambulancia detrás de él. O este otro, que por ir en el celular tardó en darse cuenta que la ambulancia venía a sus espaldas. O este camión, que simplemente no se dio el paso para que la ambulancia entrara a los carriles centrales. ¿O qué tal estos militares, que por extraño que parezca, se quedaron mucho tiempo en el mismo carril? Y este coche, que quiso ganarle a la ambulancia, pero la buena noticia es que también aparecieron héroes sin capa, que rápidamente tomaban acción, como este, que a pesar de que estaba el semáforo, se pasó con mucha precaución, y los coches que venían del otro lado también se dieron el paso. ¿O qué tal este coche, que se orilló y se subió a la banqueta, para liberar más espacio? O todos estos que rápidamente se cambiaban de carril al escuchar la sirena, este que en cuanto vio un espacio se orilló para que pasáramos. ¿Y qué decir de estos que dejaron un espacio al centro, al igual que en Alemania y Japón? Ahora te diremos qué es lo que debes hacer en cada caso diferente. Si ves que la ambulancia toma un carril fijo y tú vas en este, muévete al carril en el que tengas espacio, Si tú vas en el carril de un costado de la ambulancia, deja que los que vienen adelante de la ambulancia se pasen a tu carril, para así despejar el carril de la ambulancia. Si te vas a incorporar a una calle y ves que viene una ambulancia en la calle que te incorporas, no te metas a esta hasta que la ambulancia haya pasado delante de ti. Si ves que la ambulancia toma camino entre dos carriles, oríllate lo más que puedas para liberar el paso de en medio como lo ves en el video. Aunque no lo creas, esto es México, y fueron muchos los casos en que las personas reaccionaron correctamente, aunque aún hay uno que otro despistado por ahí que no sabe reaccionar. Es por eso que es muy importante difundir este video, para que así más gente sepa qué hacer. Hoy salvas una vida, mañana pueden salvar la tuya.